ini aku kenalkan pemimpin istri kami. Ia sudah puluhan tahun menjadi kepala suku. Bapak Yali ini sangat nasionalis, kakak. Ia mengajarkan kami untuk mencintai Indonesia. Meski bahasa suku dua mena berbeda-beda, tapi pemersatu bahasa, ya bahasa Indonesia. Saya Papua Indonesia. Indonesia baik. Sekarang bertahan Indonesia. Oke. Okay. Oke. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah,